Е, стосовно буферної зони на Донбасі, от е, буквально висловився е, колишній секретар РНБО Андрій Парубій. він зазначив таке, що найжаданіші для Путіна цілі залишилися фактично без охорони. Мова йде про Донецький аеропорт, Маріупольський порт, залізничні шляхи, у Донецьк і Луганськ, зокрема Дебальцеве, е, нібито вони після потрапляння в буферну зону залишаються фактично без охорони. От як би ви могли про це, це прокоментувати? А, е, Захист. Зрозуміло. Е, маю сказати, що. Ця буферна зона це не означає, що в цій зоні не залишається нікого. Е, мова йде про те, що з цієї зони має бути виведені е, важкі озброєння і е, які є калібром більше 100 мм. Якщо обидві сторони розходяться і відводять ці важкі озброєння, це одна справа. Українські військові в односторонньому порядку це робити не будуть, оскільки вони зараз прикривають якраз ту лінію, яку утримують. Українські військові вже зробили перший крок і підготували майданчики для того, щоб відвести туди техніку, щоб вона там зберігалася і не знаходилася просто неба. І як тільки терористи закінчать ці обстріли, припинять і будуть відводити свою техніку, українські військові готові це зробити просто синхронно. Ну, ви зрозумієте, що тут може, можна чекати довго. Давайте ви перші. Давайте ви перші. Ми можемо чекати. Ну, ми сподіваємось на те, на те, що ефективність цієї моніторингової групи спільної російсько-української ОБСЄ е, вона якраз е, буде сприяти тому, щоб цей режим таки встановлювався. По-перше, е, треба зробити припинення вогню, тобто застосувати режим так званої тиші. Це перший крок. Як, Якщо цей режим виконується, другий крок це відведення важких озброєнь. Третій крок це зняття мінно-інженерних загороджень, тобто мінних полів, які там знаходяться. Четвертий крок це початок пересування цих мобільних груп спільних Е, місії для того, щоб можна було моніторити ситуацію в цій буферній зоні. Це вже четвертий крок. П'ятий при цьому е, передбачено використання е, безпілотних літальних апаратів, які надають нам країни Євросоюзу. Їх також будуть використовувати. Як тільки всі ці кроки відбуваються, ми одразу розуміємо, що і та сторона, яка знаходиться перед нами виконує ці зобов'язання. Ми також виконуємо ці зобов'язання. Це план, е, мирний план, який запропонований президентом України, і ми, українці, його будемо обов'язково виконувати. Сподіваємося, що і протиборсуча сторона також буде це виконувати. І подальші кроки це якраз е, проведення і цих виборів, і все інше. Пане Андрій, стосовно Маріуполя, як він захищений з моря чи захищений? Е, маю запевнити, що місто захищене засобів і людей там вистачає. Я маю також підкреслити ти бойовий, навіть такий дух місцевих мешканців маріупольців і тих людей, які зараз виїхали з східних регіонів, і також туди, як ну, вимушені переселенці, там знаходяться. Вони повністю з маріупольцями. Щоб ви розуміли, там зараз відбувається спільне патрулювання так званих е, дружин Е, які людей, які працюють на підприємствах Маріуполя разом з міліцією. Національна гвардія також знаходиться на блокпостах, тобто йде моніторинг ситуації. Також робот, е, працює е, контрозвідка Служби безпеки України, і ми майже кожного дня отримуємо інформацію про затримання диверсантів. Тобто, служба працює, люди працюють, вони забезпечують також свій спокій. І якщо буде якась загроза, а вона ну буде одразу виявлено, тому що засоби спостереження працюють. Ми можемо або підвести важкі озброєння для того, щоб захистити місто, або відвести їх. І для цього не треба чекати е, е, якісь дні або тижні. Нам треба кілька годин для цього. Тобто заздалегідь ставити певну техніку озброєння, щоб е, унебезпечити себе від атаки з моря, е, заздалегідь не буде робитися. Воно вже зроблено. Вже зроблено. Воно вже зроблено. Мова йде про буферну зону, і Маріуполь цю зону принципі не потрапляє. Маріуполь це місто, і в ньому є фортифікаційні е, обладнання, е, спорядження, і таке інше. Але важка техніка вона може відійти якраз на ті 15 кілометрів. Це не означає, що 30 кілометрів. 30 кілометрів це якраз. Е, та відстань від центру 15 їхніх, 15 наших кілометрів. За 15 кілометрів, щоб важка техніка підійшла, там дуже багато часу не треба. Тому, якщо буде виявлена небезпека з боку ворога наша важка техніка встигне підійти і е, стати на оборону нашого міста.